这一天也很适合针对开运的物品做开光的动作。那么最简单的方式呢，我们可以直接到庙里呢，透过香炉呢去过三圈顺时钟哦，然后这样子就可以圆满了。再来针对周二这一天，我们会在清晨的一点十六分迎接下弦。 那么基本上呢，如果您刚好在这个时间还是清醒的，那么我会建议我们可以双手合十，对着天上的月亮去做祈求。那么因为呢，在当天呢，同时有受到了这个月破大号的一个影响之下，所以针对这一天所祈求的事项是要远离是非，或者是去抛弃一些比较不如意的事情哦。 或者是包括，比如说你希望可以赶快调解成功，类似这样的东西。那么在当天同时也很大力，我们可以破屋，也代表就是比如说我们要拆装潢啊，呃，或者是说呃你要去把一些二手的物品呢去做这个抛弃，也是很适合的。那么在当天呢，会建议我们这个双手合十祈求的时间呢，要在这个。 最佳的时段呢，也就是在我们凌晨的一点半，一直到日出之前都很适宜哦。所以，如果呢您没有办法熬夜，那么我也建议呢，我们尽量就是起个早来做祈福就好了。再来就是针对周三这一天，我们会迎接的是乌兔太阳日，其时呢落到的是申时，所以会非常建议大家呢。 如果在当天呢，我们有想要去做是，比如说做 SPA 或者是调整经络啊、理气呀，或者是有些人想去埋针啊，那那么呢，会建议我们可以在中午至下午的这个时段去进行。那么在当天呢，我如果您本身在今年是有犯到这个血光的，比如说有飞刃啊，哦，或者是说有血刃。 那么会建议呢，我们尽量就是在这个日子里呢，你可以去卷起你的这个袖子呢，我们去当个热血的捐血人哦。那么在当天就可以把这个血迹还有油惑的力量给化小哦。再来就是针对周四这一天，我们会迎接的是土王用事，那么它的时间呢会落在是我们的晚上的六点十四分。 因此要切切记，就是一旦呢的这个太阳下山之后呢，就不要去进行大规模的，比如说翻动土壤啦，或者是说搬动搬动家具啊这一类的状况，都尽量要去避免哦。因为在这个时候呢，地气就会开始，呃，会比较浑浊，会开始动荡。那么在当天呢，我们在白天的时候会逢到的是。 重心盖照的日子，所以在白天，尤其是在上午之前是非常大力。比如说有要挂招财的呃招牌的，呃我们要去求医的，呃想要祈福的，都很适合更大力针对。如果你有商品要入库、要上架、想赚取出货财，都请务必在上午的时候去拟定排定计划哦。 那么在这一天呢，也非常适合我们在下午的时段呢，可以针对，比如说去做脸啊、玩脸啊、整容啊、微整形啊，甚至问名的事项。针对周五这一天呢，我们会迎接的是绝气日。顾名思义呢，在当天呢，呃，所有的这个气场呢，会封到一个就是很没有办法这个有。 调整的一个状况哦，因为它的这个气呢，已经逢到了就是属于被封闭、封闭的一个节气，那么会建议呢，在当天任何的吉喜事呢，都是少取的，会是比较理想的哦。那当然会有一些呃特定的事项是可以用在这一天的，不过呢，我会建议荧幕前的朋友还是尽量少用为妙。 再来是周六这一天，我们会迎接的是天赦日。那么天赦日呢，在一年里面呢，大概会有四到六个这样的日子。在这一天，除了非常适合针对，呃，你可以把过去，比如说你做的回向，哦，可以做一个大回向，或者是说，我们可以把过那个写的这个手抄经文呢，在这一天就送功果，哦，甚至如果说你有想要忏悔的。 呃，我们也可以在这一天呢去拜拜，哈，跟玉皇大帝祈求，哈，可以呃透过上天的慈悲灵敏呢，呃赦罪，那让我们呢就是呃不要那个为其所害。但是最重要的是呢，你是要抱着一颗很虔诚，然后真的是有忏悔的心去做，会是比较理想的。那么在当天的吉时呢，呃，刚好逢到了乌兔太阴的。 五十，所以从十一点到下午一点这个阶段呢是非常大力，我们可以到呃相关的武将的将庙的这个正庙呢去做祈福或是求财，尤其是针对业务朋友或是外勤的朋友们，在当天一定要在中午这个时候多往外去走动哦，就连便当呢也尽量呢自己去买哦，走动一下，不要叫外卖，躲在办公室。 才可以运用这个驿马以及生气的这个力量呢，来扶持你一路向上，运势可以往上走。那么，针对如果您是有在求子的夫妻，老师也会非常建议呢，我们可以透过这一天的午时呢，去求子嗣，去有有供奉诸生娘娘的这个庙宇哦，去拜拜，或者是有供奉观音菩萨或是七娘妈的庙宇，也都是一并可以的。 那么，如果你想要添加一点这个子女缘的部分，那么您也可以先由认养一些小动物哦，呃，取代购买啊，比如说认养小狗、小猫哦，那么我们从中途之家把它们带回来，给他们关爱，也是可以对你呢有这个加分的效果。最后呢，针对周日这一天呢，我们会迎接的是。 新的节气哦，也就是在晚上的六点三十六分，我们会迎接的是霜降。那么在这一天呢，老师会非常建议我们尽量可以吃方便素哦，因为在这一天呢，除了刚好逢到了二元四降是非常大力我们可以补运的时机点之外呢，同时在这一天的时辰呢，是逢到了天恩官日的一个加持，又加上有大进的这个星数的一个扶持。 所以它是非常能够催动正能量的一个日子，这么那么呢？就会建议在当天大家尽量呢可以用沐浴哦，然后我们可以用艾草的这或者是精油相关的这个肥皂、肥皂乳哦，来去呃帮我们的身体呢达到除秽的效果。那么也很适合在当天呢，可以透过理发、剪指甲的方式呢来达到更棒的一个。 效果。那么以上呢是针对在当周的重要的日课吉凶以及要注意的事项。再让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，我们第三名是属羊的朋友，第二名呢是属猴子的朋友，而第一名呢是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 那基本上呢，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友，你们非常有机会可以展现你们的领导能力，而且你的表现的能力呢，会特别特别的强。在交际上面呢，可以有展现这种大方的举止，因此非常轻易的可以获得他人的一个肯定，让你可以收获颇多。 那不论你是在工作上啊，或是在生活上呢，你都觉得我可以很顺心顺遂的，随心所欲的呼风唤雨。因此呢，不妨运用这一段好时机呢，来去多想一下你过去呢被遗忘的梦想，也不用太去在意你现在的成败，因为呢，要把这个好心情呢带入到你想做的事情。 自然呢，你就会发现你的运气还有你的财运呢，都会是畅通无阻的。在当中，你的眼光也会相当的独到。所以，如果你有想要投资一些新兴的行业啊、股票啊，都蛮有机会可以获利丰厚哦。好，再让我们来看一下其他生肖的朋友们在当中又有什么需要留意的地方。首先，第一个呢是针对属老鼠的朋友。 属老鼠的朋友呢，在当中呢是属于要学会克制的一周。即便你们看到了同事啊，或者是其他的人呢，他们在某件事情上表现的好像有点愚蠢、有点愚昧、很无知，请你要克制一下自己，不要去抢话，也不要去嘲笑别人哦。因为我们在跟别人相处呢，表现尊重呢，才能够让关系可以紧密。 哪怕是你不喜欢的对象，我们也一定要尊重他哦。那么嘲笑他也不会让你显得比较厉害哦，反而有可能让周遭的人呢会怀疑你的修养或者是你的人格。因此，在这个礼拜呢，呃，会建议呢，我们呢就是要学会克制一下你的颜面表情。那再来就是针对呢，在当中，如果我们是隶属于，比如说营业啊，或是销售部门的朋友们。 请记得，在这个礼拜是不宜用降价的策略哦，反而可能会给你们的公司或者是部门品牌带来负面的影响，请多加留意。那么在当周，我们所要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周四。而针对属老鼠的朋友，我们在当周的开运花是月桂树。 那么月桂树，因为它是一个木质非常坚固的植物，所以呢，它的树干的纹路呢也同时相当的优美，非常深受木匠们的喜爱。也就是说，它是非常适合用来做这些手工艺品的一个植物哦。因此，它的祝福之下就代表的是灵巧。而属老鼠的朋友在当周受到它祝福的时候， 不只是你的手指很灵巧，你的心思也会非常的灵慧，因此这样的你呢，就总能够克服眼前的一些这个挫折啊，或者是一些因为别人呢所带来的痛苦，你都能够一一的排解掉，导致呢不会轻易的对命运给低头，或是被击败。所以在这个礼拜，你是可以非常善用你的这个灵慧的心思来过活的人哦。 再来呢，下一个生肖呢是针对属牛的朋友。属牛的朋友呢，在当中呢是需要呢与人交流的一周哦。尤其是你们在当中，其实在工作方面呢，呃，或者是在学业方面呢，你可能会有一些小小的障碍，来自于因为你有这个钻牛角尖的倾向。所以呢，请记得，如果你的思绪是打结，然后难以突破的时候呢。 与其你自己在那边埋头的冥想或者是苦思，不如呢，你可以出去呼吸一下新鲜空气，或者呢去走一走，你就会发现，哎，好像这么一来就有了灵感，忽然就贯通的机会也会蛮多的哦。另外，针对呢在当周也非常建议我们可以去拓展，或者是呃在社交的这个场合呢，可以多去。 交流，因为在日常中呢，嗯，你可能在这个礼拜你是比较适合用忙里偷闲的方式呢去进行当周的事物，所以呢，去多参加这些团体的活动呢，也会给你带来多一点的好运。毕竟呢，在这个礼拜，呃，走越多，你就发现你的运势呢会越高。 那么在这个礼拜跟他人的互动里面呢，也可以让你感受到别人给你的温暖啊，或者是善意，所以你也可以很容易的呢排解掉内心的不安跟压力，因为这些因素呢都会透过跟他人的互动当中而获得释放哦。而在这个礼拜要留意的天数，有一天是周五，针对属牛的朋友，我们在当周的开运花呢是肥皂花。 那么我们将肥皂花熬煮之后，它就会有像这种泡沫般的这个泡沫。所以呢，这个泡沫就在过去呢会被蛮广泛的使用在这个洗地的这个毛织品上面。那在有些地方呢，他们甚至就会用肥皂花呢来取代肥皂。所以呢，它的这个祝福之下就代表的是 purification，也就是净化的意思。 受到他祝福的朋友呢，在这个礼拜，你总是能够去净化你周遭的人的心哦，而且你也可以让人家感受到你的心地是非常的善良、非常的纯洁。所以呢，在你的恋人面前呢，呃，即便你有很强的自我意识，老师也会建议你们不妨呢坦诚一点，这样子呢，才可以让恋爱呢比较成功哦，不然对方就总觉得。 你讲话太滑舌了，或者是说他看不清你的本貌，因为都是像泡泡一样被包覆住了。不妨在这个时间点试着让对方看清哦。再来呢，下一个生肖是针对属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢是属于欲望升温的一周。那么这尤其是针对在感情方面。 如果你是正在恋爱中的，或者是已婚的朋友们，在这个礼拜，你的情绪是相当高昂的。你总是可以让对方非常深刻的感受到你的热情哦，又或者是你很能够，呃，被对方呢，就是撩拨起这种欲望。所以在这个时间点，就要切记要提醒你们：，如果你们还没有这种要奉子成婚的打算哦，请务必要做好这个防。 防御的措施哦，那再来就是呢，这一股热情呢，也请记得只能用在你的枕边人或者是对的对象哦，不然的话是很容易会出大问题的哦。那么在这个礼拜，你们的正财跟偏财运都相当的好哦，非常容易呢，就可能会有一笔这个可观的金额入账啊，比如说我们可能中奖啊，或者是说有多拿到了一些。 奖金啊，或者是佣金等等的，所以呢，请多往你的这个手头上在进行的案子呢多一点努力哦。那一样呢，如果是有投资的朋友们，也切记在这周，不管你的交易多频繁，也不要过于的贪心，把杠杆做太大。那在这个周末非常适合。 让你们久违的去跟闺蜜啊，或者是跟你们的好兄弟去聚餐啊、唱歌啊、狂欢哦，宣泄一下情绪，来达到重置你的这个身心的一个状况跟效果。那么在当周要留意的天数，有一天是周六。下再来呢，针对属老虎的朋友，我们当周的这个开运花呢是黄色鸢尾。 那么，在这个法国皇室文章上的百合花，其实它就是黄色鸢尾哦。那么，这个法国的国王呢，克罗威斯呢，他当时在出征之际呢，他有跟神明去祈祷呢，拜托让我获得胜利哦，让我凯旋回来。所以呢，这种花呢，就是为了纪念当时的胜利哦的一个象征。因此，他的祝福之下就代表的是 victory。 胜利。那么受到他祝福的属老虎的朋友们，也会代表是在这个礼拜，你可能会比较要求自己，因为你会非常的好胜。然后，不论你是在工作场场合，或是在情场上，或是在人际上，你都很有可能会比较得理不饶人，或是会变得比较强势一点。甚至呢，你也可能会。 让自己在精神上面会比较紧绷一些，所以这个是要再多加留意一点的。那尽量在这个礼拜呢，呃，不管你是要用什么样的手段去在人际上去做互动的时候呢，尽量都不要太过的偏的方式哦，还是要以公平竞争的模式呢，才会是比较理想的哦。那么在这个礼拜呢，要留意的天数，刚刚有说了是周六。 所以会建议呢，在周六的时候，如果有社交场合呢，尽量不要过量的饮酒，才不会酒后失言哦。再来下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要借助力量的一周，尤其是呢，如果你在沟通上，如果你怕你会因为太失礼呀，或者是你是有一些顾忌，甚至因为你有一些。 呃，这种包袱在，所以你不好跟对方太过直言的去表态一些事情的时候，导致你没办法去开这个口。不如你可以请另外一个中间人，比如说请同事或者是你们共同认识的亲友哦，来当这个中间人或是媒人哦，在中间呢来穿针引线，那么这样子就比较有希望可以得到比较满意的结果。 那么，针对属兔子的朋友，我们在这个礼拜呢，不妨可以在卧室里面摆一盆鲜花。但是，如果你是有对花粉过敏的朋友，就千万不要了哦。呃，也会建议呢，因为摆这个鲜花可以加强我们的这个桃花的作用。那如果你是已婚的朋友，就不用了，除非是说你要把它运用在启动我们的。 事业方面的桃花，比如说招多一点异性的客源。那么再来就是，也会建议在当中，我们的这个服装衣着打扮呢，要尽量鲜明，然后要光亮一点哦。这样子也可以帮你们的运势呢再添加分。好，那么在这个礼拜要留意的天数，有一天是周日。 而针对属兔子的朋友呢，我们在当周的开运花呢是沼泽剂，这种植物的这个叶片呢，非常适合调制沙拉还有汤，因为它本身有这个非常丰富的白色之意，它可以促进，比如说产后的妇女们呢来分泌这个母乳。但是它其实不只有针对女这个人类可以从它身上受惠哦。 就连比如说野兔啊、野猪啊，都很喜欢吃它。所以呢，这个沼泽记它的祝福之下，就代表的是支持。而受到它祝福的属兔子的朋友们呢，这个在这个礼拜你就非常具有这种刻苦耐劳的个性哦。尤其是对于渴望母爱异性的人来讲呢。 你们呢，会让他们有感受到有一股非常难以抗拒的魅力哦。而在这个礼拜要提高你们的这个呃感情运的时候呢，不妨可以，比如说我们可以用体膏，或者是这个可以擦一点香水呢，来让这个味道呢启动对方对你的这个荷尔蒙的一个记忆哦。 好，再来下一个生肖是针对属龙的朋友。属龙的朋友呢，在这个礼拜呢是属于好运降临的一周。而在这个礼拜呢，财神似乎对你们是特别的眷顾哦。你走路可能都有机会捡到便宜。那么在爱情呢进展呢也会相当的顺利哦，尤其是针对正在谈感情的恋人之间，你们都会知道要怎么样互相去扶持、珍惜在一起的这个时光。 所以呢，你们即便会觉得是很平淡的生活，也还是会感受到那一丝的温情在当中呢。针对属蛇、呃属龙的朋友们呢，你你们呢，在这个礼拜可能会在工作方面哦，或者是在生活方面会变得比较松散一点，因为积极性呢就会相对的减弱。 所以呢，我们会建议就是不要让自己太过的懒惰，还是要加减的找一点事情来做才会比较好的。毕竟在这个礼拜其实是你们可以适合去充实自己的大好时机，所以要运用这个时机点呢来提高你们的这个效率。然后，因为在这个礼拜你们对事物的理解啊，呃，会相当的强，然后学习的速度也会相当的神速。 所以，请好好的借力使力，才不会费力。而在当中，我们要留意的天数，有一天是周一。而针对属龙的朋友，我们在当周的开运花呢是蒲公英。那我们看到这个蒲公英呢，它随风飘舞、不问东西的样子的时候，就会觉得它有一种没有定性，或者是有这种朝秦暮楚的感觉。 所以呢，在他的祝福之下，就会给人感觉说，属龙的朋友，你们是不是有一点多情的倾向？但其实呢，你们只是比较善变，没有定性而已，并不代表你们是水性杨花或者是花心的。呃，总的来说呢，就是你们还不确定自己真正要什么，你的喜好是什么，你的人生目标是什么，你还没有抓清楚。哦，因为这样子，所以说你表现出来就会变得变得比较。 呃，让他人没有办法接受你的价值观。但是如果你还是年轻的朋友，四处走走看看，认识变换是还可以被容许的。可是如果你已经过了这个年纪，就请你要展现你那在那个年纪要有的成熟跟稳重哦。好，再来下一个生肖是针对属蛇的朋友。属蛇的朋友在当中呢是属于适宜放空的一周。 而且会建议你们不妨，呃，可以跟好友呢多去出游啊，啊，或者是多去参加一些休闲的娱乐活动，这样子会有不错的对象出现哦。所以呢，针对单身的朋友，请务必记得在这个礼拜呢，尽量可以往高处走，比如说我们可以健走啊、爬山啊、步行啊这类都是不错的方式。那这些也都会是在针对，如果你觉得。 情绪低迷的时候，觉得精神无所寄托的时候呢，你就会发现这个效果会是蛮好的，因为你可以透过跟同龄的亲友去谈心啊，你就会产生这种似曾相识的感觉，有这种共鸣，所以不要逃避。在这个礼拜也是很适合把自己真实的想法去表现出来，去说出来，那也是可以让你适当的放下情绪往前看的一个时间点哦。 那么在当中，其实你们财运呢是蛮好，会不断的攀升。所以如果你要说，呃，要积极的去铺陈你的工作的话呢，也必须运用这个时机点呢去做。呃，那老师要提醒一下，这个财运的攀升呢是针对我们的正财，所以不是偏财，不要一直去投注，然后越下越多，这样子呢就会是不得不得了的哦。好，那么在这个礼拜呢，我们要。 留意的天数有两天，除了周一之外，还有周四。而针对属蛇的朋友，我们在当周的开运花呢是亚洲的金凤花。那亚洲金凤花其实是非常受欢迎的植物哦。它是在过去于西元八世纪时呢，被供奉给因这个慈善付出而闻名的这个约克主教圣约翰哦。 所以呢，他的祝福就代表的是慈善。那么受到他祝福的属蛇的朋友，也代表是你们在这个礼拜会非常相当的重视情谊友情。只要你看到别人有困难，你就算他是陌生人，你也会毫不吝啬的伸出你的援手哦。所以呢，你的这个人际关系呢，真的会是相当好，就像一个 all rounder。 而这些丰富的人脉资源呢，也会变成是你当下最大的资产哦。当然呢，这也包含了你这个内心心仪的对象，所以呢，在这个礼拜也不要忘记给对方多一点注意哦。好，那么再来呢，下一个生肖呢，是针对属马的朋友。属马的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于行事果决的一周。 而在这个礼拜呢，你们有这个超强的行动力呢，可以让你过五关哦，斩六将哦，所以你身边的人呢都会觉得很惊讶哎，因为你的这个情绪相当的高昂，所以在你身边都可以感受到你的活力四射哦，会有非常出乎意料的出色表现。所以如果你在这个礼拜有需要去提案啊，或者是要去做一些呃 proposal 的这个确认啊，请务必要在这个礼拜把它搞定哦。 那在当中，你们的财运是不错的，非常适合默默的赚。为什么说默默的赚？意思是说呢，在这个礼拜呢，如果你把这把一些好消息曝光给别人的话呢，那么就容易会有财漏白，那危险自然来。因为别人就会大概估算你可能有多少获益，然后可能就会跑来跟你借钱哦。所以请要管好你的嘴哦，好不好？ 那么在当中，我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对属马的朋友，我们在当周的开运花呢是黄百里香。而且你看呢，黄百里香其实它就像小小的这个黄花，成群的这个绽放，所以它的树枝啊和叶片上的这个白色的细毛呢就会随风摇摆哦，非常轻快的这种感觉。 那会让人家感受到有一股非常无比的轻松自在感，所以他的这个祝福之下，就代表的是 cheerfulness，也就是轻快。那说到他祝福的属马的朋友呢，在这个礼拜总能够展现你这种人气，呃，这种才气洋溢的感觉哦，而且你的这个言行举止会很容易的呢，迷倒很多人哦。 所以要注意，就是不要显得太过于的奔放哦，因为这样子会让对你有意思的人呢也不敢恭维哦。那么在你这个心爱的对象面前呢，也切记要稍微控制一点哦，这样子对方呢才不会有这个不安感哦，不安的感觉哦，无限的上升。好，再来下一个生肖是针对属羊的朋友。 属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于幸福沉静的一周。随着你们在这个礼拜呢，呃，你们会一直想要把这个爱的这种感觉呢，包围在你的周遭的人哦，所以呢，他们总会感受到那种甜腻感。那么另外一半呢，也会给你回馈，也就是用他的这个善解人意呢来回应你，所以你会在感情上呢。 会相处的相当的融洽，而且经常呢会觉得相当的感动哦。那不过呢，还是有要留意的地方啦，就是当你们在跟另外一半伴侣相处的时候，最好就是不要提到钱的事情哦，因为谈钱伤感情，而且比较容易呢，就是破坏了当下的这个浪漫，然后让一切呢变得不愉快。说或者是说本来让很轻松的约会呢就变得很紧张哦，所以切记。 就是不要打破砂锅问到底哦。那再来就是呢，在当中呢，凡事过犹不及哦。所以呢，请不要太过专注于投资的事情哦。你要把一些心思呢，把它转移放到钱财的管理上，因为这也会是属于生财之道之一哦。不是只有投，你也要会守。那再来就是针对如果你是学生族群的朋友们，你们在这个礼拜对于学习会相当的有自信跟信心哦。 所以呢，你会有很多的动力呢，想要驱使你去学习新的事物，就尽量的去尝试吧。就是尽量不要让自己进入这个七分钟热度哦，因为这样子你你就会觉得很可惜，因为你花了更多的时间才发现你不想继续进行，那不是很可惜吗？好，那么在当中呢，我们要留意的天数有一天是周四。 而针对属羊的朋友呢，我们在当周的开运花呢是沙洲番红花。那么在中世纪的欧洲的这个教皇比国王啊，还有皇帝呢还要有具这个权威哦，而且他们树立起非常强大的这种教皇权力。所以呢，这个花呢也就是来供奉教皇的，因此他的祝福之下就代表的是 authority 权威。 刷他祝福的属羊的朋友们，在这个礼拜伴随着你的呢，就是这种气质高贵感，而且常常会让人家觉得你就是团体里面的中心人物哦。但是呢，问题是围绕在你旁边的这些人，有几个是真心对你的？所以呢，除非他们能够对你坦白，或者是给你真诚的这个面哦，不然的话，请不要有错觉哦，绝对不会是属于这种呃。 真的是真心可以信任的伙伴，包含在感情的部分也是一样的哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于需要大胆承受的一周，所以老师会建议你们不妨要放下你们这个心理羞怯的这个角色哦，要积极的、坦诚一点的、勇敢一点的去追求这些美妙的感觉。 这样子才能够让你们的感情哦，爱情可以历久弥新哦。那么在这个礼拜呢，针对属猴的朋友，投资的部分，你们的运气是相当旺盛的，因为眼光也会相对的锐利哦，直觉也会相当的好。所以如果你要投资证券啊，呃，就比较容易会有比较高的获利空间。但是呢，你对于产品的部分还是要慎重的选择哦。 要加强你的这个风险承受的能力哦。那么针对呢，如果你是刚出社会的，或是你还是在在学中的朋友们，你要留意，在这个礼拜你们的思绪呢会比较混乱，所以要适当的给自己空间去放松哦，不然的话呢，会不利你在当周的任何考试哦。这这一个礼拜呢，其实我们的运势其实也是相当旺盛的，并没有要留意的地方跟天数。 那么在这个礼拜呢，针对属猴子的朋友，我们的开运花呢是蓝风信子。那么蓝风信子呢，它是深受欧洲人喜爱的盆栽植物的代表之一哦，因为它经过了非常多次的这个改良哦，所以目前其实有相当多的颜色，比如说白色啊、黄色的风信子。但其实你知道吗？它最原始的品种其实就是蓝色的。 换句话说呢，蓝风信纸它就是所有风信纸的始祖，所以它的这个祝福就代表的是 life 生命。那么受到它祝福的属猴子的朋友呢，在这个礼拜你的生活、你的日常呢，都会洋溢着这个生命力，你会给人家感觉到非常的有活力跟朝气。你可以把这股力量，同时也带给到周遭的每一个人。 所以会有更多的人呢，看着你，注目着你哦。因此，你的人缘呐，或者是我们的恋爱运呢，都会是相当不错的，可以拭目以待哦。再来下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，要提醒你们要宁缺毋滥。那么，尤其是在这个礼拜会向你释放出讯息，是好的。 这种异性的目光会相对的多，但是呢，他们都没办法提起你的任何兴趣哦。因此，会建议不妨我们就把这个礼拜呢留给自己吧，把这个空间呢留给自己。因为在这个礼拜呢，我们同时也要去提防有可能会有破财的危险哦。所以，如果你出门在外，一定要保管好你自己的贵重物品，才不会被。 这个偷走啊，或者是不小心遗失的状况，那么这个礼拜的心境上比较容易会有这种莫名的烦躁感，尤其是在我们的这个周末的时候呢，逢到了土王用事跟绝气，一直到呃逢到这个霜降的这个阶段呢，你都会因为这些地气呀，还有这个磁场的一个偏移呢。 感到浑身的不舒服，所以会建议你少到外面去走动。可以的话，就蜗居起来，看看小说啊，喝喝茶呀，听听音乐，都能够让你心情慢慢的平复下来哦。那么，针对属鸡的朋友，我们在当中要留意的天数，有一天是周一，而在这个礼拜，我们的开运花是秋菊。 在大多数的这个植物的花朵凋谢散落的晚秋时节，就是秋菊这个植物绽放的美好时光。所以呢，它的名字也富有秋天的色彩哦。由于它是属于比较晚开的花，所以它的祝福之下就代表的是晚熟。凡是受到这种祝福的这个朋友们哦。 呃，在这个礼拜呢，属鸡的你们就只会让人家觉得很稳重。可是呢，呃，对于别人在看待你对应不同人的时候，他们就觉得你很像，就容易会有双标的标准哦。所以他们就觉得你这样子好像不太对哦，会那么就会建议你们呢，要不时的呢去提醒自己，你是不是有很公正的呢？呃。 就是说一套，做的也是那一套，才不会让人家觉得你这样子不太理想，有一点幼稚哦。好，那么再来呢，下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜呢是属于放松休闲的一周哦，尤其是针对如果你是从事服务业好性质的朋友们，在这个礼拜就很容易碰到大贵人哦。 那么有对象的你们哦，在这个礼拜不妨可以尽量找一些时机呢，给对方一个惊喜哦。那么他就可以打破你们这个沉闷的恋情，让这个恋情可以再往上提升一点。那么在财运的部分，在这个礼拜呢，稍微的比较难见到晴天，不如先暂时呢把这个问题摆一边，静静的等待机会的来临。 所以在这个礼拜，如果是业务的朋友，就不会是适合去 close 案子的时间点，再给对方多一点时间去考虑，不要太过的着急的去催促哦。那么在当周要留意的天数有两天哦，除了周二之外，还有周六。而针对属狗的朋友，我们在当周的开运花是柠檬花。那这个高鲜度的这个柠檬维他命 C 呢，其实是非常。 需要被人体给吸收的，所以在这个英国的船只，他们都有依法律规定，就是必须要储存这个柠檬汁呢，供给船员去饮用，才可以预防呢他们得到败血病等等的。但是因为这个榨过的柠檬汁是很容易腐败的，而如果它不够新鲜，不就没有意义了吗？所以呢，它的祝福就代表的是新鲜。而在这个礼拜属狗的朋友呢，收到他祝福的时候呢。 就匹具奇艳魅力，而且非常的受欢迎哦。但是同时，你也会是同性的对象的嫉妒的焦点。所以在这个部分呢，你在人前人后呢，还是要注意一下。如果任何负面的一些言语啊，你都要适当的去做消毒哦。也必须要在同性之间呢，尽量的去博取他人的好感哦。因为呢，如果你不往这方面去努力，之后呢，他们就会变成跟你是。 相对的对立面哦。好，再来后呢，我们要来看的是针对属猪的朋友。属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是属于心情顺畅的一周，而且在这个礼拜你们的行动力相当的强。我们在人际的这个关系和谐度也会提高很多。哦。那么你在努力的同时呢，在往前的同时，也会有朋友相伴，默默的支持你们。 非常建议你们在当中呢，可以凡事从简，然后从保守来做起，避免在金钱上有一些不必要的这个耗损哦。那么我们在人际方面呢，呃，比较容易会有这种孤傲哦，所以尽量的呢，不要去画地自限。一旦你少了跟他人呢有这种足够的交流跟互动的机会的时候，就会难以让人有亲近的感觉。 所以呢，尽量还是呢要让自己再开放一些。那么，针对投资的或者是金钱的这个用度上面呢，也尽量可以尝试呢，可以呃，就是看得广一点啊，不要只局限在特定的一些呃业界或者是呃特定的项目里面了。那这样的尝试呢，也比较能够让你呢可以分摊风险，有一些少收获。 还有呢，在这个礼拜不能够太过被动哦，一昧的守候是没办法成大事的。在当周要留意的天数，有一天是周三。而针对属猪的朋友，我们在当周的开运花是睡莲。那么埃及人呢，他们称睡莲为尼罗河的新娘哦，他们常常把它画在这个壁画上呢，当做主题之一哦。那么 它同时呢也有一个又称，就是香水百合啊，或者是妖精之花等等的。所以呢，它的祝福之下就代表的是妖艳。受到它祝福的属猪的朋友们呢，在这个礼拜，你们会让人家觉得天生具有一股呢异性难以抗拒的魅力哦。可是又却很难以跟同性的朋友们和睦相处，很容易遭嫉妒，所以要特别的留意一下哦。 那么在这个礼拜在谈感情的时候呢，大部分的阻力可能都会是来自第三者，也就是情敌，所以可要多加的留一点心眼喽。好，以上呢是当周的生肖运势的注意事项。那再来呢，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先第三名呢是属。 老虎的朋友，第二名呢是属蛇的朋友，而第一名呢是属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在当中这三位呢，我们会建议在感情的互动上面，尽量除了甜言蜜语之外，也可以试着把心中的一些委屈说给对方听哦。这样子呢，呃，对方呢才可以真正的看到你的柔弱的那一面，才能够真的。 觉得呢，你是把自己整个交付给他的，所以在亲密的爱人的面前是绝对没有这种要害怕自己会有丢脸的疑虑哦。那么针对单身的朋友们呢，你们在这个礼拜的人气的这个指数会不断的攀升哦，所以其实会有蛮多的机会跟契机可以去认识新的对象，所以让你有机会跟他人呢互动的不亦乐乎的。 而且多数的时候都会感到非常的浪漫甜蜜，所以不妨呢，就是尽量的去把机会变成是事实哦。好，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的官网链接，跟老师预约线上咨询。 我是精英老师，感谢大家本次的收看，我们下周准时再见喽，拜拜。